Šta si ti pričao kad ide tip ovaj ulicom i jede batak? Ne. I oglađe ovako kompletan i baci ovako na ulici na da, gospodje. Za... Mislim, gospodine, stvarno, da bacate na ulicu otpatke. Ovo nije otpatke, ovo je tko